magandang umaga mga kapanalig Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon At ngayon ay uh, Sunday morning At pupunta kami ngayon ni Kapayaso sa palengke Dahil mamimili kami ng baon namin Dahil mangunguha kami ngayon mga kapanalig na sa lungo Kaya samahan nyo kami syempre kasama natin si Budang, sila Idol Jumper Sniper, si At ang iba bang tropa Kaya tara na At uh, bibili lang kami ng manok Ng uh, ano pa ba? Baboy Baboy at uh, sahog para sa kinilaw Para syempre yung uli natin pwede natin ikilaw kaya tara na, hanggat maaga pa, let's go! yung balat natin. Eh, sensitive pa naman mga balat natin. Lagyan ah! ka ba? Nag-lotion? Oo, uh, aray, sukli yun. Oh, sige. Nag-lotion ka na sa to? Eh. Okay. Nag-lotion ka ba? Ah, shit. <laughs> Lagyan ng tubig. Nadali na naman ako ni Idol. Wala, wala akong pera! Nung nakaraan doon sa tapsihan, sabi mo, nalahimik ako nag-edit, tinatawag mo ako, tapos bibili na pala tayo. Ako, okay, bayan ngayon, eto may ice cream. Huwag mo naman. Hmm, baka nandyan lang, di mo talaga. Muna ako talaga. Budang, nasa ang wallet natin? Kaya Tolly, it's time mag-iihaw na ba tayo? Oh, wait lang. Oo. Hindi sila mo ito, fish of mine. Ah, fish of mine. Alright. niya ulit oh, sa... Up, Tapos bumaya-maya ta tayo. Ito eh, so gusto mo, ikaw din si Winnie. Ma malupit pala maglinis ng isda mga yes. Capricorn. Bali mo na doon yung isang pundador habang kami nakakalis <laughs> kayo. Kuya Tolits, pares pala tayong 28 na no? Yes! Ah, ah, Anong ano? Kaya lang ako, December ako masya. December 28. Ang oh. Sunday. Dito din. Yes! Dito yun. birthday ko yun. Oh. Ano? Oh. Ang iyong membro. <laughs> talaga, talaga. Galing talaga ni Kuya Tolly. Lalo, lalo kung meron tayong gunting para malinis natin itong mga tabi. Wala ah, Kaso wala tayong gunting. Wala tayong gunting eh. Bangkera ka dyan. Ah. Hindi, hindi naman tayo magugupit eh. Ha? Gunting? Oh, hindi, hindi. see dapat lagi ka dito nananalamin para lagi kang fresh. Hindi naman yung tsura naman ni Jam ko iba. Baga. Uy, pang manyak yan. Uy, ting ang tawa, tinglers. Tinglers. Ito na, tinglers. Mais ka na yung labi mo. Uy, may baso. Eh! Matagal eh.